KRS Beat. روش کردم ولی فهمیدم باید یا خودکشی بکنم یا کشته بشم واسه سال من یا جنگ یا مرگ اینو زد تو صورتم رخ گشته شهرم یه زمینی که پوست نداره زخم واره شب که روز نداره دیدم وطنتون نفوذ نداره تو سر کسی که اتاقشو دوست نداره زخم ریزش آغاز جهش یعنی گریز از مرکز و ناز مکش همه میشی پاره بین دو کش آوار تش دیگه آینه حسابی میبینه تنها فکر کردم به چون خونه میشینه احفام کشیده شدم به سمت جلو تا که بفهمم کی میگه ترسم گفتم هدف تو شو بذار یا که واسه خونت و قدرت رو بخوا شوخی نکن با خودت خسته شدی دیگه یه کلام نمیتونم شو بذار یه طرف ساحل و سوختگی بود که پر شیرجه نزده و کوفتگی بود یه طرف یه دریای بزرگ که چشم چشمم دوخته میدوختم ساحل و دادم تو سینم حسارت دریا رو دادم بره موندم روی جفت هم این دوبا میرم حال یادم بره اش ریختم رو خاک روحم دیدم حالم گله همون خونه ای که یه روزی بود انتخابم امروز فقط توش یه رباتم ولش فهمیدم من به جنگم دنیا مرده مثل سال قبلن بزا بمیرم و از ترشم تشم همه بفهم از لحظان من از خودم احترام میخوام هنوز دارم به اشتباه نیاز رفتار من مثل جانیاز دنیا زشت من دل به بازی هست بستم با من بازی کن بدبخت با من آشتی کن در بند منم گاهی خوش خندم نباید داشتم چون توش کردم توش کردن منو سخت کردم بذار بهت بگم من کجا بودم با یه دستبند چشه بسته کجا تو عرض می میشدم از پولا تو سخت وقتی تو پشت همه پاتلا تو سخت همین من بودم تو چاک چاک سالا میرفتم اون بله های دو رو بالا قاضی میگو بنویس جرمه تو خودت همین حالا بلا که فردا قبل نماز کشیم بالا گفتم حاجی عله بگم شرمنده هم گفت نه کمه بگو چوری سر کرده قرب سرم پایین زدم یه لبخند نرم پولا خراب جلوم سختی قبل صورتم که چای چک و سیلی کبودی یه کتک های بلد دست دیدی کدومشو میخوای بگم بگو لک میزه دله واسه یه لحظه نور کف قفص ها دنگ نفس ها از ها نیک سر بر و پر و بر سال دست ها من تو این فضا گیر و گور بودم چه سالی درست مثل خوره بی اصلا همون روزایی که همه بودیم فرنگ مال جا بودیم تو صفحه حقوق بشر من دیدم فاصله من و مرگ خوابه یه رد دادم رفتم تو دل چرا نمیمیری انتهای تو تب شام آخر قدر زنده رو ندونن مردن عاقلانه است همش اش میریزن و البته لفه خدا بیا مرده نزدی گرفتن و بردن خونه مردش خوبه میشه آدم از جسد تشکر کنه لباسات بریز دور کفن مد شده چرا نمیمیری شاید معروف شی استعداد داری زنده بمونی شاید حروم شی کوک مرده گاو پیشونی سفیده اینجوری نمیشه بخوای رو بدن دیده بشی باید کبود شی بخوای با تکس بندازن باید معلول شی میتونی روشن مثل سقال تنور شی ولی باید بسوزی و تموم شی چرا نمیمیری نکیر و منکر شهید مرتد عکس تبعیض دولت مرگ با هیچ تعارف نداره و میاد از غریزه رکتر قریب مردن ترسناک ولی خیلی ها گریه میکنه چون که تحت تاثیر روزن هیچکی نه علت نه دلیل محکم یکی با دوربین آسمون و دید گفت خدا دونه های تثبیت چی کندن جنازه هاج میکنن که او دیدی میاد زیارت چند مورد فرستیم تو که فکر میکنیم زنده ها مغرور میشن همه خود خواهن ناراحت این که عدیدن محروم میشن چرا نمیمیری یه رو کینا جلوی مردم کوه میشن فرهاد دیدن داشت جای کوه گور میکن فرهاد گور کرد بالاخره یه تونل پیدا میشه همه توش میرن خوشحال شدن تش نور دیدن خوشحال شدن تش نور دیدن ولی چرا قطاری بود که داشت با سرعت و گور میکرد چرا نمیمیری بار بار اومدم زیر تیغ دندون گرگار کشیدم و ساختم سینه ریز باش حواست جمک پیلشی کلمه ها مثل تیر میان تو مسیر گیج کن رد کنه همیشه میزنه و یه داست به دست میده با تو میده فرق تو یه چاک بیا اینجا شب که تو که با شهر منه ببین بعد دور کش که تو استاب اینجا نمیبینه تو رو چشم کوره عدالت جز سوزه گرگا میشنوی یه آدم خیابونی خونه خالت توی یه ثانیه می نه توی ساعت باید تشوری که تو از خونه ماده وقتی تو این وضعیت مخم هر رو بگاهه رفت چی داره واسه یه رفت کنه ساده همه میگم برو پی نون سربازا به من دیگه نیستم خوز قصه زیاد چقدر دلی همو کوه و مشت دیوار شهر ما شهر عقده یاست اینجا سیلی میاد با دعای گرد سیاه تو هم تگری میزدی یه رو جام بودی اگه وقتی هرچی که رو مخمه باز تو دیدمه ریسیاری میکننت شوی همه ولی کسی نره یه رو راست کم کم شهر همشون تابیخ کردم چون هرکی اومد دلم آتیش زد رفت دیگه چرا تنها من میشه چلو آتیش پرتره اولا شیش کم سر همشون تابیخ کندم میدونستم چیان ولی تا این حد نه زندگی فرو هر برای به چسبی بازی جایش لنگ هست KRS